تمرین مزراب ریز صفحه 31 در توضیح مزراب ریز باید در نظر داشته باشیم که ما یک ریز پرنیان داریم که به صورت منظم راست و چپ نواخته میشه با سرعت زیاد یه دونه تک ریز داریم یا ریز استاندارد که اول تک رو اجرا میکنیم بعد ریزمون از چپ شروع میشه به زدن با کمی مکث میگیم تک ریز یک نوع تکریز جهنده داریم که از اطلاعات آقای حسین علیزاده هست به این شکل که تک رو ریزمون از راست شروع میشه یعنی تکمون می‌جهه و بعد ریز رو از راست شروع میکنه همچنین چپ ریز داریم که از پایین چپ رو میزنه چپ آکسان‌دار و بعد ریزمون شروع میشه از راست کمان ریز و کنده ریز هم داریم یا راب ریز اینها رو در آینده در موردش صحبت میکنیم برای تمرینات ریز حتما سعی بشه با سرعت خیلی آهسته و با حوصله راست و چپ در شنیده بشه به جایی که مچ خسته نشده این کار رو تداوم میدیم و سعی میکنیم هر روز کمی به سرعت اضافه کنیم تا به صورت مطلوب ریز نزدیک بشیم نباید عجله کنیم خیلی سریع شروع کنیم به ریز پر زدن چون مچ رو خراب میکنه و ریزمون هم هیچ موقع درست نمیشه قسمت اول این تمرین در وزن دو چهارم و قسمت دوم در چهار چهارمه اولی دو ضربی دومی چهار ضربی در اولی یک میزان کامل دو اجرا میکنیم یعنی هشت دو هر چهار دولا چنگ در یک پا قرار گرفتن دو دو دو دو دو دو دو دو ره ره ره ره ره ره ره ره می می می می می می می می به این شکل اجرا میکنیم از دو شروع میکنیم هشت دو هشت ره هشت می هشت فا برگشت هشت می هشت ره دوباره همین کار تکرار و نهایت رو دو خط میکنیم در تمرین بعدی هم که 16 تا دو یعنی یک میزان کامل دو اجرا میکنیم بعد ره بعد می بعد فا دوباره می بعد ره بعد دوباره همین مجموعه تکرار میشه و نهایتا به دو ختم میکنیم رو با ساعت 75 اجرا میکنیم Gracias.